debajo la estrella Basta con su baile, con todo su flow Enloqueciendo a todas las que la miran ahí Con su sonrisa coquetea dice que no Cositas seria, no de cualquiera Esta noche blanca juntando mi sol Baja la guardia, disfruta diabla Muéstrame todo lo que tiene guardado Cositas seria, no de cualquiera Esta noche blanca juntando clave Mami, tú la sabes Bailalo despacio como tú no hay nadie Buscando la clave Mami, tú la sabes Bailalo despacio como tú no hay nadie Y un cruce de mirada no nos funcionó Mejor es secándonos, vamos conociéndonos Dale lento, mami, dale lento Que me gusta todo que ese movimiento Dale lento, mami, dale lento Que me gusta todo de aquí Es que tú eres pa' mí Y estoy seguro que sí Te diste cuenta, vámonos de aquí Y nos fuimos hasta abajo después de un par de tragos Me susurra que yo le gusta, no gustamos Baby, baby, lo que pase es lo siguiente Que todo lo que quiero no es solo un beso de repente Noche bella, debajo le estrella Basta con su baile, con todo su flow lo Enloqueciendo a todas las que la miran ahí Con su sonrisa coquetea dice que no Cositas seria, no de cualquiera Esta noche larga juntando mi sol Baja la guardia, disfruta diabla Muéstrame todo lo que tiene guardado Cositas serias, no de cualquiera Esta noche larga juntando mi sol Baja la guardia, disfruta diabla Muéstrame todo lo que tiene guardado Dale lento mami lento Que me gusta todo que ese movimiento Es que tú eres pa' mí Y estoy seguro que sí Te diste cuenta, vámonos de aquí Es que tú eres pa' mí Y estoy seguro que sí Te diste cuenta, vámonos de aquí Y seguimos con la noche Buscando este derroche que el punto débil Que nos lleve para el desenfoque Mírame bien, quizás no olvida lo que pasamos Siguiente paso, nuestras vibras que cartamos bajo la estrella Basta con su baile, con todo su flow Enloqueciendo a todas las que la miran ahí Con su sonrisa coquetea, dice que no Cositas serias, no de cualquiera Esta noche larga juntando mi son Baja la guardia, disfruta hablar Muéstrame todo lo que tiene guardado Cositas serias, no de cualquiera Esta noche son muéstrame todo lo que tiene